オラに任せろさっさと亀は協力してもらおうカん スピード完全体この私は全員片付けてやる見えてる何しまったでおしめだああ 全力で来いゴー こっちだこいこの威力はこの威力はおしめだこの威力はこの威力はなんだと 力はがおりゃ今だこの威力はこれは第七宇宙の信頼の力よりほら勝ったぞウェイ